assalomu alaykum bugun sizlar bilan juda bir foydali bo'lgan dasturni o'rganib chiqqan bo'lamiz ya'ni qur'oni karimni o'rganishni xohlovchi akalarimiz ukalarimiz bo'lsa bu dastur juda foyda beradi qiladigan ishimiz play marketga kirib arab tilini o'rganaman deb yozamiz va o'zimizga kerakli bo'lgan dasturni yuklab olamiz birinchi o'rinda turgan arab tilini o'rganaman islom uz tomonidan ishlab chiqqan dastur ya'ni ustomimiz o'zi reklamaga bergan va bu dasturga kirib ustomka qilamiz men tayyor qilib ustomka qilib qo'ydim demak dastur ichiga kirib bir boshqatdan tushuntirishni boshlaymiz demak dasturga kirganingizda xuddi shu holatda bo'ladi ya'ni muallim sani kitobi bir chekkadan boshlab tushuntiraman ya'ni kech payt ko'pchilik o'qiydigan bo'lsa chekkadagi quyosh tugmasini bossa ya'ni tungi rejimga o'tadi hozircha sizlarga kunduzgi rejimda tushuntiraman osonroq bo'ladi. Ya'ni shu ko'rinishda avval bu joylarni o'rganishdan oldin biz o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa chekkadagi mana shu funksiyani bosiladi. Xuddi shu funksiyani bosgandan keyin alifbo tugmasi turadi. Alifbo tugmasini bosamizda harflarni bir qator hammasini yodlab chiqamiz. Bu yerda hamma harflar turibdi. Mahrajida unchalik e'tibor berish hozircha shart emas, chunki ko'rinishini yodlab olgan bu yerda afzalroq. ya'ni alif harfidan boshlaydigan bo'lsak alif ya'ni so'z oxirida kelishi so'z o'rtasida kelishi hammasi minus qilib qo'ygani ya'ni so'zni o'rtasida kelmaydi bu harf ya'ni keladi o'rtasida ham hammasi bir xilda kelgani uchun ularga minus qilib qo'ygan va mana bu play tugmasini bossa qanday talaffuz qilishini ko'rsatib beradi alif 29 ta harfda hammasini berib chiqilgan b mana Endi so'zni oxirida kelishi, so'zni o'rtasida kelishi, so'zni boshida kelishga kelgan. Hamma harflarni shunday berib chiqqan. T S Gim H Xuddi shunday hamma harflarni o'rganib chiqamizda oxirigacha. <clears throat> Barchasini o'rganib bo'lgandan keyin chiqilatda yana xuddi shunday holatga qaytib qoladi, yana bostirib harflar talaffuziga kiramiz. ya'ni bunda harflarni qanday talaffuz qilishini bahorcha tushuntirgan <clears throat> birinchi qarib ba harfidan boshlagan ba harfini qanday talaffuz qilishini ya'ni oldiga fatha qo'yib qo'ygan ya'ni imom Jazoiy shunday qilishni maslahat bergan ekan va shunga muvofiq qorlarimiz hamma harflarni fatha qo'yib aytib chiqqan abi Mana bu yerda qanday chiqishi haqida ma'lumot bergan. Ikki xil ikki labni bir-biriga tegishi bilan chiqadi deyapti. Ya'ni oddiyrog'i bu halqum o'rtasidan chiqadi. Shu o'rinda bir narsani tushuntirib o'tish kerak. Bu narsalardan bahurcha hammasi bir xil bir xilda ma'lumot bermagani uchun YouTube orqali alijon qorini video darsliklarini ko'rish ham juda foyda beradi. Ya'ni bo'ladi o'rgan bo'lgandan keyin shu videoda darsliklarni ko'rib olsangiz yanada mahrajinglar yaxshi chiqishga ancha foyda beradi bularni ham hammasi o'rgan bo'lingandan keyin bu joyda hech qanday sizlarga aloqador joyi qolmaydi va birinchi darsdan boshlanadi birinchi darsda bir qator ko'rib olasizlarda qanday chiqishini a pastida yozib turibdi buyoqda qo'shimcha narsalar berilgan ekan telefonda tushuntirgani uchun unchalik nima bo'lmayapti hozir bu yerda ham bemalol telefon tikka turgan holatda o'qisa bo'ladi youtube standartiga to'g'ri kelmaganligi uchun shu yonbosh holatda ko'rsatyapman sizlarga unisi muhim emas unisini sekin asta o'rganib olinadi chunki bu arab tilini o'rgatish emas ya'ni arab tilini o'rgatadigan programmani tushuntirish dasturligi uchun u narsalarga unchalik e'tibor beramiz u mana ro harfiga o'tildi ro harfi o'zi birinchi darslik ya'ni alif va ro harfi edi ro harfini tushunyapti ro ri, ru va mana shu joyda yana play tugmasi orqali ezib qanaqa harfligini bilib olishingiz mumkin. Buni ishlab bo'lgandan keyin birinchi darsda yonida qarasangiz test tugmasi turibdi. Shu tugmaga bosiladida. Birinchi test tugmasidan <clears throat> shundan ishlashni ko'proq maslahat beraman. Bir qator nazariy darsni ko'rib olasizda. Keyin test tugmasi orqali ishlagan juda o'zingiz ustida ishlashga yordam beradi. Ya'ni mana bu harf qaysi harf? har xil berib qo'ygan va bundan to'g'ri javobni topasiz. Ya'ni ro. Ri. Ru. Xuddi shunday ketaveradi. Bu dastur DX tarafi birinchi darsda to'liq o'zgartirib 100% ishlaganingizdan keyin keyingi dasturni ochadi, ya'ni buni men ko'p ishlaganim uchun 60% uyoq bu yoqda turibdi, lekin bular hammasi ochilgani uchun shunday turaveradi. Lekin boshida ishlangan odam uchun ochilmaydi. ya'ni oxirida ochilmagan holatini ham chiqarib qo'ygan edim turgan bo'lsa, shonob turibdi ekan mana. Ayn harfi ishlangandan keyin 9 foiz ishlanganda dal harfi ochilmagan. Chunki dal harfini ishlash uchun ayn harfini 100% ishlab ko'rsatish kerak. Adashmasam 70-80% da ham ochiladi, lekin 100% qolgan albatta maqsadga muvofiq bo'ladi. endi esa nazariy darsga qaytamizda va 28 va 29 darslarni sizlarga tushuntirib o'tishni lozim deb bildim ya'ni bu darslar test tagiga qarasangiz 28 27 darsgacha berilganda 28 29 darslar yo'q nimaga deganda bu yerda harflar o'rgatilmaganda harflarga qo'shiladigan qo'shimchalar o'rgatilgan ya'ni nun qo'shimchasi fatha zamma kasraga qo'shilgan va shular bilan qur'oni karimni to'liq o'qish paydo bo'lgani uchun shu narsalarni tushuntirib o'tilgan va bu narsalar testda berilmagan ya'ni dasturni o'zini dasturchilarni o'zini qilgan tanlovi bo'lgan va bu o'rinda yana bir narsani tushuntirib o'taman ya'ni tartil darsiga hozir o'tamiz va bu darsda yozuvlarni orqa foni juda muhim chunki ko'p matn o'qishga to'g'ri kelgani uchun orqa fonni o'rganamiz ya'ni chekkani ekrandagi chekkada a harfi turibdi va bu yerda fonni o'zgartirish tugmasi bor ya'ni matn fonini tanlang men sariq qilganman chunki sariq ko'zni toldirmaydi oq oq juda toldirib qo'yadi ko'zni kunduz o'qisa albatta mos kunduz o'qish mumkin va kech paytga mana kulrang bilan va to'lniy qora turibdi to'lniy qorada harflar albatta oq bo'lyapti va harflarni ham biroz kattalashtirish mumkin yoz yoshi katta kuzatuvchilar bo'lmasa albatta eng katta matnga qo'yib olib o'qisa ham bo'ladi. Albatta ko'pchilik uchun yosh yosh kattalar emas, balki yoshlarga ham katta harfda o'qigan juda qulay. Chunki ko'zni tog'dirmaydi. Katta harfda eng yaxshi tarafi shu. Demak, bu narsalarni muallim Sa'niy kitobini to'liq o'rganib bo'ldik. Keyin esa yerdan rishotgani bosamizda va kitoblar degan joyga bosamiz. Mana shu joyga u joyga bosgandan keyin tartil ya'ni tajvid kitobini o'rganishga kirishamiz chunki muallim sanini o'rgangandan keyin albatta qur'onni to'liq qonun qoidalar bilan o'qishga bu albatta yetarli bo'lmaydi har har bitta harfini taniysiz lekin tartilni o'rgangandan keyin albatta to'liq tajvid qoidalariga muvofiq qur'on o'qishni boshlaysiz shuning uchun tajvid darsini ham bir qator o'rganib chiqishingizga to'g'ri keladi bu darsimiz esa 20 darsdan iborat va 20 darsda to'liq tajvid ilmiga ega bo'lasizlar inshaalloh. Tajvid ilmida ham test qo'shimchasi bu safar qo'shilgan va juda foydali ligini sizlarga aytib o'tmoqchiman. Ya'ni bu juda foydali, bu nazariyda yaxshilab o'qib chiqib va testda ishlab yanada nazariy olgan biliminglarni sinab olishinglar mumkin. Shu sababdan bu ish darsda bir qator ko'rsatib o'tamiz. boshqatdan ishlash ha bu yerda mana hamma savollarga nima qilyapti bu yerdan javob topishni nima qilaverasizlar o'rganib javob topilaveradi ya'ni birinchi savolni o'qib ko'ramiz har bir harfning mahraji sifati mad tarqin tarqiq va boshqa tajvid qoidalariga iborat haqqini berish qanday nomlanadi savol tushunarli bu nima deb nomlanadi albatta tajvid deb nomlanadi va qur'onni tartil bilan dona dona qilib o'qib tilovat qiling bu oyat qaysi oyatdan olingan deb nima qilinyapti ya'ni o'zbekchasiga tarjima qilamiz ya'ni varottilil Qur'oni tartila adashmasam allohu alam varottilil Qur'oni tartila mashaalloh to'g'ri chiqdi yana shunga o'xshash savol berilyapti lekin bunda qaysi oyatligini ko'rsatyapti. Ya'ni varattilil Qur'ana tortila oyati Muzammil surasini Alloh olam 5-oyatida yo'q adashibman. Bunda qarab ko'rib olasizlar. 4-oyatida Muzammil surasini 4-oyatida ya'ni shu sura keladi. noto'g'ri ishlanganda mana ko'rib turibsizlarki, qizil harf bilan ko'rsatadi. Ya'ni yanada nator harflarni ham bilib olish uchun bu narsalarni ko'rsatish lozim deb bildim. va ishlangan testlarni to'liq qilib ko'rsatib beradi bunda alloh o'zi kechirsin sizlarga ko'rsatish uchun hozir tezda tezda bosamizda ya'ni juda ko'p savollar berilganligi uchun hammasini bosib qancha to'g'ri ishlangan qancha noto'g'ri ishlangan hammasini ko'rsatishga harakat qilamiz ketdi mana anavi tepadagi chiziq ketyapti hozir ko'rgan bo'lsanglar to'lish kerak hozir hammasini o'qib tekshirmayapman chunki bu yerda to'g'ri javob topishni nima qilishimiz faqatgina sizlarga ko'rsatish ya'ni oxiridagi funksiyasini sizlarga ko'rsatmoqchiman qarot bilimdonlarni ta'kidlash tashqari omma ham sezadigan xato qanday xato hisoblanadi deyapti ya'ni <clears throat> ochiq qo'pol xato lahn shunday ishlab ketasizlarda <clears throat> <clears throat> biroz tushunmovchilik bo'lib qoldi shekilli, ya'ni ikkalasini teng bosib olganim uchun shu holatga kelib qoldi. Hop. Yo'q, unday bo'lmadi. Juda ko'p noto'g'ri javob qilganim uchun <clears throat> dastur ishlamay qoldi. Uzr. Hammaga bir bor. Xullas, oxiridagi sizlarga ko'rsatib bermoqchi edim. Bu narsani ko'rsatib berolmayman shekilli, chunki dastur ishlash talab qilyapti ho'p ishlab chiqamiz istiazadan nechta holat bor istiazada nechta holat bor istiazada to'rtta holat bor <clears throat> istiazani jahriy ya'ni ovoz chiqarib qayerda o'qiladi <clears throat> namozda o'qilmaydi bu xato faqat yig'inda faqat ta'limda yig'in va ta'limda <clears throat> istiazani maxfiy ya'ni ovoz chiqarmay qayerda o'qiladi namozda basmala nima bismillahi rohmanir rohim ikki suratni bir biriga bog'laydigan bog'laganda surani bir biriga bog'laganda basmalada to'rt holat mavjud bo'lib nechtasi joizu nechtasi nojoiz <clears throat> bunda holat vallohu alam 3 uch, uchtasi joiz bittasi nojoiz bo'lishi kerak to'g'ri chiqdi mashalloh qori qiroatini necha xil yo'sinda bosh, boshlashi mumkin ha qori necha xil qiroat bilan boshlashi mumkin deyapti bu yerda bilganim to'rt holat qiroatni necha darajasi bor uch darajasi bor tajvid qoidalariga rioya qilgan holda tez o'qish qanday daraja tez o'qish tez o'qish hadir adashdik hadir deb turib nimani bosib yubordim to'g'risi biroz gaplarim chalqashib ketyapti chunki biroz kech kirib ketdi ramazonni oxirgi kuni uxlamaganimizga ancha bo'lganligi uchun ishda turgan boyag'i biroz chalqashib ketdim hadirni bosaman deb tadbirni bosib qo'ydim to'g'ri tushunasizlar tajvid qoidalariga xalal bermaydigan tezlikda xotirjam o'qish qanday nomlanadi <clears throat> xotirjam o'qish hadir tez tarqiq sekin tadbir bo'lish kerak mhm. mana sizlarga xatosi bilan ko'rsatib berdik mana mana shu yerda ko'rsatyapti 80% to'g'ri to'g'ri ishladi ta javobni topdik ta javobni topolmadik albatta xatolarni yana yana ishlashga bossa yana ketaveradi bu yoqda esa xatolarni bir qator o'zinglar ko'rib olishinglar mumkin xatolarni takrorlang deb yozib qo'yibdi mana birinchi xatoyimiz qaysi edi istaza iste isteozani aytilishda ayrim vojib qaysilar oyatlarda dalil qilib ko'rsatgan hmm. bu narsani to'g'risi men eslayolmadim bu narsaga noto'g'ri javob berganimni nahl surasi o'n birinchi oyat o'qishdagi qanday daraja hadir mana hozirgi xato qilganimiz hadrni chiqdi mana xullas shularni bilasizlarda dasturni yaxshi tarafi ya'ni ishlashga bosgandan keyin aynan shu savoldan boshlaydi ya'ni isti og'zani aytishni ayrimlar vojib qaysilar oyatni dalil qilib ko'rsatgan deyapti hmm. ya'ni shu savollarga javob bermoq muzammil to'rtinchi oyat qaysi edi chiqib ketadi Nahl surasi 88, Nahl surasi 11-oyat, <clears throat> Nahl surasi 98-oyat. To'g'risini aytsam, bu savolga javob to'g'ri eslamayapman va taxminan 11-oyatda belgilaymiz va javobni ko'rib turibsizlar. Tajvid qoidalariga rioya qilgan holda tez o'qish qanday nomlanadi? Endi bu safar to'g'ri bosarmiz. Va shunday qilib menga o'xshab adashgan hollarda o'rganib o'rganib albatta oxiriga boriladida dasturni to'liq ochmaganligim uchun men ham yaqinda o'rganib chiqdim bu dasturni foydaliligi uchun sizlarga ham ilindim bu narsani <clears throat> asosan nazariyada yaxshi o'qisanglar albatta yaxshi ilmga ega bo'lasizlar inshaalloh kitoblarga yana qaytamizda oxirigacha tushuntirib qo'yish niyati borligi uchun uchinchi kitob uchinchi kitobda nimasini beryapti tarifini beryapti ya'ni arab tiliga o'tib ketadi bu yoqlari sarf ilmi xuddi shu bilan bugungi dasturimiz tamom bo'ladi bugungi dasturimizda sizlar bilan qo'ldan kelgancha arab tili islom o'zida chiqargan dasturini ko'rsatishga harakat qildik ya'ni muallim saniyga qaytamiz qaytamiz desak, afsuski, dasturda yana bir noqulaylik taraf shundaki, faqatgina telefon tika turgan holatda muallim saniyda o'qish mumkin, ya'ni tartilga o'tgandan keyin bu yonboshdan o'tmayapti. Bu ham o'ziga yarasha tanqidi deb qabul qilasizlar. Dastur dasturni yaratgan odamlar mabodo bizni ko'rayotgan bo'lsa, ya'ni muallim saniyga kirib bo'lmayapti. Bu ham bitta kamchilik desa bo'ladi. ya'ni mana shu joyda tartil joyida tugatamiz dasturni dastur haqidagi ma'lumotlar arabik us veb saytida xodimlar tomonidan tayyorlangan ekan dastur juda yaxshi play marketdan yuklab oldik alloh o'zi muvaffaq qilsin albatta aytganinglar kelsin Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizlarga ro'za Ramazon kunlarida yana bir kontent tayyorlashga qaror qilgan edim. Inshaalloh buni uddaladim deb o'ylayman. Sog' salomat bo'linglar. E'tiboringlar uchun rahmat.